Bueno, isto forma parte un pouco do que falábamos onte, do que falamos hoxe pola mañán e do que levamos falando Dende hai, eu creo que desde que empezou esta legislatura que a precariedade laboral do persoal público e neste caso en concreto do persoal de benestar que traballa nos centros de atención directa. Ata tal punto que o propio comité de empresa de, de Coruña dirixiuse o presidente do goberno, agora en función, señor Rajoy, para denunciar o que estaba sucedendo en Galiza nos centros de atención directa de benestar. Evidentemente non hubo noticias eso. Nadie se enterou, pero estou segura que se en vez de ser o comité de empresa de, da Coruña fora de alguna provincia catalana ou andaluza, sairía o goberno do Estado para denunciar o mal que se trata os traballadores públicos en Andalucía ou en Cataluña. Pero como é un goberno do PP, aquí se cala todo e para o señor Rajoy non hai ningún problema. Entre os problemas que denunciaban o presidente do goberno estaban, entre outros, pois, os xa citados pola voceira de AGE, dos descansos, eh, da escasez de descanso, traballar sete días consecutivos, non poder disfrutar moitas veces de ningún dos 14 festivos establecidos legalmente, non disfrutar nada máis que dun domingo o mes, ou ter que asumir o traballo de outro personal que está de baixa ou que ten ausencias justificadas, ou denegar permisos, incluídos os permisos para asistir ao médico por falta de persoal para cubrir a súa ausencia. É inaceptable inaceptable que por non abrir as listas de sustitución haxa traballadores e traballadoras aos que se lle denegan os permisos e os días de asuntos propios. A escaseza é moi grave tanto de novo material como de maquinaria como a renovación de utensilios que están obsoletos ou avariados. A imposibilidade de conciliar a vida laboral e familiar, o deterioro da calidade dos servizos e o recorte como decía a voceira de AGE, de material básico como son cueiros ou eh, a privar os eh, usuarios, as persoas usuarias, de servizos como pode ser actividades físicas ou actividades lúdicas que mm, van en detrimento da súa calidade de vida. Ante esta denuncia, o goberno galego aludía no mes de agosto ao cumprimento da lei da función pública para defender a sinatura de contratos de unha hora de duración, de dúas horas ou de fin de semana e salarios de 300 ou 400 400 euros para o personal laboral das residencias públicas que en moitos casos teñen que desplazarse dende outras localidades a máis de 50 kilómetros de distancia. Xa me dirán vostedes se si para un contrato dunha hora merece a pena facer 100 kilómetros de viaxe. De non aceptar o contrato, Claro, dicen pois, pues, que renuncia ao contrato, pero se si renuncian ao contrato quedan automáticamente excluídos das listas de contratación e pasan ao final unha auténtica indecencia e unha auténtica chantaxe ao personal das listas de contratación. A consecuencia deste proceder da Administración galega é a sobrecarga de traballo de maneira que as quendas dos profesionais e das profesionais que atenden a persoas maiores teñen secuencias de sete días continuados de traballo con tres noites consecutivas traballando e librando un domingo de cada tres. E como decía, como non hai regra para os festivos, traballar prácticamente todos os festivos. Unha situación insostible dende o punto de vista laboral, pero tamén desde o punto de vista da calidade do servizo público. Atención ás persoas persoas maiores, menores ou dependentes require dotación de persoal que non pode ser sustituído por, por máquinas, polo menos se queremos falar dunha atención integral. As persoas internadas en centros de calquera tipo, sanitarios ou sociosanitarios, necesitan tanto os cuidados físicos como psíquicos. Necesitan que se lles dedique tempo, que se lles trate con respeto, que se garanta a súa intimidade, necesidades que non cobren as máquinas, inda que as máquinas son necesarias usuarias e contar co material necesario para atender as persoas usuarias do centro é fundamental. Cueiros, ropa para as camas, colchóns antiescaras e, como decía a voceira de Ague, os guindastres, que evitan non só accidentes laborais, lesións musculares, sino tamén dano ás persoas usuarias. Non é o mesmo, eu non sei cantos de vostedes teñen experiencia en mobilizar pacientes, pero eu lles aseguro que é unha lesión prácticamente segura ao cabo de moi pouco tempo, sobre todo coas persoas maiores que fan contraforza a hora de mobilizalas e, polo tanto, lesionan o persoal sanitario e sociosanitario, pero tamén se causan graves presuicios a si sí mesmas. Polo tanto, é de xustiza que se aprobe esta moción e votaría a favor da mesma. Moitas grazas, señora Martínez.